di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa lii mu naa la lislaam yëpp mu àggale ko di ko ñaanal sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal sun borom yàggal ko wéral ko ba mbooleem naal yi nga xam ne kilifaam yu ko jiitu woon yépp naalal nañ ko sëriñ Fadilu mu àggale ko te naal ay naalam àggale ko ci barke Xaadimu Rasuul di nuyu kilifa jataay bi muy sëriñ Cheikh Oumy moom Cheikh Abdoul Fadal sëriñ bi noo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal yàlla sunu borom yàggal la fi lool te wéral la te yàggal sa kilifa yi sa kanam ba li nga yéene lépp te bëgg koo jëf nga mën koo eggal eh, nuyu jawriñ yi fi nekk yëpp muy sëñ Mut Caan maa ngi jaarale ci moom moom it nuyoo jawriñ yi nga xam ne ñoo féete ci béréb bi yëpp ak sunu kilifa yi ñu feggoo Baye Moustapha Nuyu Soxna Awa Gajaga noo ngi koy ziyaare moom it bu baax muy sunu soppe nu di ko ñaanal Yàlla sunu Boroom gën koo yàggal gën koo wéral bu baax Sëriñ Amidu noo ngi lay ziyaare bu baax di nuyu Sëñ Alaaji Njaay Programme moom it di ko ziyaare bu baax di sant Yàlla ci jataay bii nga xam ne dañu fee teew ci ndigalul Sëriñ Ahmadul Badawi moom Cheikh Ahmadul Fadal ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal Yàlla taxawaay bi nga xam ne moom la am ci yoon wi eh, te lépp jëm ci liggéey bu am solo bi mu yanu yàlla kàttanal ko ba lépp mën koo mën koo àggale waaw Cheikh Abdoul Fadal moom ku yomba eh, xamle la ci buñ ne Serigne Fadilou ndax day mel ni eh, koo xam ne buñ la tuddee dañuy tudd Cheikhul Khadim loola rek doy na sëkk ci mandargaal nit waaye dafa am lu lu ñuy faral di wax muy sëñ naan sëñ Fallou sërif la te kon aw askanam boo ko seetee fi ne topp ko day dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lu ñàkk ñoo xam ne sax bu ne sëñ Fallou sërif la mën na leen a duñ xam sax lu silsila bi demee te boo toppee càllal ak sëriñ Fallou tàmbalee ko soxna Awa Bousso te boo ne soxna Awa Bousso nee nga maam soxna jaaratullahi càllala googu boo ko toppee dana dem ba ca Fatimatu mi nga xam ne mooy yaay Asan ak Useynu di doomi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo di càllalaam loolu mën ngaa tàmbalee ci boo ne soxna Awa Buso bintu Ahmadu Buso bun Ahmadu ma tabara bun Ahmad Ali ibnu Ousmane bun Ibrahima bun Ismaila bun Zakaria ibnu Ismaila Suleymaan ibnu Hasan zaahidiina bun daawuda bun muusa bun abdullahi almahdi sayiduna xasan bintu sayidatuna fatima bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam càllal ak sëriñ Falloo ngi nii boo ko toppee ci yonent bi alayhi salaatu salaam la lay yóbbu umman wa abba nag maanaam boo ko toppee ci sëñ Tuubaa fa la lay delloo boo ko toppee ci euh, soxna Awa Buso foofu la lay sëñ Moussa Ka loolu la waxit allahu sul fadlul azim ku mu jox ngëneel dee fi la yéem fadilu mooy fadlul xamim turóom wa doy na xarnu bi mooy doomi shamsun wa xamar mbàkkeeg bu soobee duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bamba tey ci ci xarnu bi nga xam ne kon day tegtale ne boo toppee loolu doy na ci aw askan wu sell woo xam ne suñu borom tànnal na ko muy sëtub yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu feeñ it ci weer wi nga xam ne euh, dafa bokk ci alasurul xorom muy nga xam ne weer la yoo xam ne lislaam da daan tere sax ku ca ku ci jihaad ku ci xare mu nekk weeru ngëneel di weer woo xam ne it day weer wu am histoire bu yaatu boo xam ne alxuraan nettali nañu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yàlla yéegee woon euh, yéegee ko ci asamaan yi juróom-ñaar ba egg ak moom ci sidratul muntaha nga xam ne subhaana la si asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi barak naa xawla day mel ni kon weer wi rek sëñ Fallu lépp day ngëneel ndax weer wi feeñ wi mu feeñ day weeru màgg muy weeru rajab waaye da caa feeñe nag ci bis boo xam ne boo ko nattee it dafa am lu mu dajeel muy kazu muy ñaar fukk yi ak juróom-ñaar ndax kazu rajab mooy tegtale ñaar fukk ak juróom-ñaar ci rajabul fard ca la feeñ waaye feeñaat ci bis yi gën ci bis yi muy aljumaa nga xam ne bisub ajjuma euh, ci la ci la ci la feeñ moom euh, Cheikh Mamadou Fadal waaye it feeñ ci dëkk bi nga xam ne moom la Serigne Touba jëkk a sanc moom ko muy Daaru Salaam nga xam ne loolu it am na lum dajelaat Serigne Amidou mooy ni feeñam jamono dajeeg rajaanug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu it ne la dajeeg istuwaaru ak feeñam tasanteeg bi sëñ bi di sañ ci dëkkam bi di Touba nga xam ne loolu waykat bi doon wax ne ca ama wasasin la feeñ fa Touba am na ñu naan daaru salaam la booba ca mooma at la mbër ma génn daaru di sañ ci Touba ñëppi waaru nga xam ne kon ak sañ ak feeñam te seewraat naag loolu it muy jëmmi sëñ bi di sañ ci dëkkam bii di euh, Touba al Mahrousa waaye ba mu feeñee jamono it moom Serigne Fallou nga xam ne sëriñ bi moo joxe ndigal ñu tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it dafa bokkaat ci ay ngëneelam mooy jëmmi sëriñ bi moo ko dalal jàng nga xam ne euh, bi sëñ bi daataan dem ci géej gi moo ko dalal moo ko Cheikh Mamadou Moustapha fii ñuy wax Daaru Rahman muy kër sëriñ Chouaïbou ñu koy wax Daaru Naar fii la leen sëriñ Touba dalale alxuraan sëriñ bi dem ci géej gi mu jaar ci béréb bi xam-xam yi sëñ Ndaam Abdourahman Lo jàngal ko alxuraan maam Thierno jàngal ko xam-xam sëñ Mamor borom Cham mi Mamor Jaara jàngal ko ilmu tafsir ak sëriñ Mbacke Bousso ba mu nekk géeju xam-xam goo xam ne euh, ku xam sëñ Fallu xam doxin wi mu am xam ne géej mbambulaan la waaye loolu nekk ci période bi nga xam ne boobu sëñ bi mu ngi ci géej gi bi sëriñ bi ñibbisee it jóge ci géej gi 1902 xam ngeen ne bi muy dem gànnaar dafa yóbbaale Serigne Fallou ak Cheikh Amadou Moustapha nga xam ne sëñ Touba ko tërbiyal boppam sëñ Touba ko yaral boppam nga xam ne ak tërbiya mën nga ne day tàmbalee gànnaar te gànnaar étape la boo xam ne bu metti la ndax booba daanan xëy suba di di liggéey te bu ngoon jotee nga bu pepp wala kolkolob cere la ñuy am ki weelug setal ak ndox lañ koy jàllalee buñ ko amaatee waxtu waa dellu siwaat te étape boobe ñeenti ati gànnaar yi la muy metti metti Cheikh Amadou Fadal nekkoon na fa ba ba fa sëñ bi jógee it ci yéen ci yéen it étape la boo xam ne bu metti la woon waaye juróomi at yooyu it noonu la fa nekk woon ci ak tërbiye te foofee la leen sëriñ bi waxee it waxam jooju muy sëñ Fallu Cheikh Mahamadul Moustapha Cheikh Massamba Mbacké sëñ Mor Roqee Bousso xamal leen ne kat man du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn waaye du ma magi kenn li fi man li ciy tax a jariñu mooy jaayante muy joxe sa bopp loolu it sëñ Fallu da caa def lu yéeme muy jaayan ak njureelam jënd ko taalib nga xam ne waxuma bay di mu def waaye ku ñuy wax sëriñ Saxiin Mbakke sëñ Tuubaa mas na ko wax na ko Mouhamadou Fadal jaaxalu la sëñ Fallu sëñ Tuubaa ko laajoon wax ko sëñ Saxiin na ko Mouhamadou Fadal jaaxalu la mu ne ko jaaxal na ma kay mu ne ko bala ngaa xam bala ngaa wax ne jaaxal na la da ngay xam li mu def ba noppi mu ne ko ah, bu ñu ko xamee jël mu ne ko daa amul lu may lan na joxe ko te lu mu ca war a amit mu joxe waat ko mooy ak njureel dong la am joxe ko nga xam ne amatul dara moom moom sëñ Fallu nga xam ne li mu am joxoon na ko mu joxe ko nga xam ne loolu sëñ Tuubaa ko seere sëñ Saaliw Mbàkke wax ko ne ko daa am jaaxalu la mu ne ko jaaxal na ma koy mu ne ko da ngay xam li mu def ndax daa amul lu may lenn joxe ko muy muy loolu te loolu boo demee ci biir mbindam loolu nga fi fekk yaa ayu cheikhu yaa ayu yaa ayu cheikhu na fi sil murtaja yaa fatihat ma kaana qablu murtaja bextu bu nu watee bil irada lakum la koy oxda bi xar xaada xoolal li mu ko jëkke taggee rek nga xam ne buy tudd sëñ Tuubaa ci ngay xam worma ji mu ko jox ak fonkeel gi mu ko fonk nga xam ne da ko wax ne yow sang bu gànjare wu nga xam ne yow yaay ki gën a riche yaay jamaa bi gën a fort yow mi nga xam ne yaay ku yaakaaru ki mboolem lu tëju woon yaa ko ubbi bis ni ki tey nag dafa am lu dox suñu diggante mu di njureel maa ko jaay nag biaxtu bu nuwate bil iraada lu tax ma di ko jaay lakkum li kay oxsa bi xarqi aada ngir rek xotti baax waaye ki jënd moo moom waaye baax dama saraytumuha min nii fa inni ahdaytuka ahdaytuha lakum bi xëyri man bi nga ko jëndee ba mu wóor ma ne njëg gi leew na ma man Mouhamadul Fadal maa ko moom jëlaat naa njëg gi jébbalaat la ko addiyee bi xëyri man ni nag mooy du ma ñax mooy lu tax ma def kook waruma ko woon a def ak loolu du ma ci fekk nga xam ne kon jaay na ko ba noppi nag joxewaat njëg addiyee te maatu dara lum lum cay ñax am nga ngëneel yoo xam ne góor amu ko jigéen amu ko maanaa la fadlu ko laa unsa wala dakaru ku doon xool say ngëneel xool góor ñi ban jeex lu ko ci gis ku xool jigéen ñi ba mu jeex lu ko ci gis na ko sabaxta jiile ka sa kem yëpp yaa leen jiitu sabaxta jiile ka loo leen jiitoo fi ilmin wa fi adabin xam-xam yaa ci raw ñëpp yow sëñ Fallu yaa raw ñëpp ay teggin waaye wa fi fadaili lam tusra biha fikaru nga neeli yàlla yi làmboo na nga am ko yow sëñ Fallu am xel mënu koo takk maanaam kenn mënta xalaat say ngëneel ak say tedd nga yu rëy yi nga xam ne moom la la yàlla jagleel moo tax Sëriñ Moussa Ka wax ne ballu bann nu juumun biddiw safut weer sëriñ faadilu mooy weer wi leen di jox leer alil fadlu mislun fala taxiisu jawaadan bi ximaarin fasaara iisu na ngeen seere ne feeg jàngu leen siin ba sëriñ faadilu lay def sëriñ Tuubaa mu ne xeetu maam balla wépp ballu maam banna nee na boo leen xoolee ay biddiw lañ waaye sëñ Fallooy weer wi biddiw nag sëfur weer maanaam biddiw moom lu mu leer leer bu weer génnee mu dem pax mu ne te sëñ Fallu mooy jëmmi weer wi xeetu maam Balla ñooy ay biddiw mu ne waaw ndax yéen da ngeen di wutal sëñ Fallu kem mu ne nooy fekkee ay naari góor nga koy dana lekk mbaam ngonk maa ngi leen di xamal ne daal feeg jàngoo leen ba siin da ngeen xam ne sëñ Fallu mii lay def Serigne Touba mu nekk koo xam ne kon taxawaay boobu la la am ci ak ràññiku ak melawu réy bi ko yàlla jagleel topp Sëriñ Tuubaa ci lépp bi sëñ bi demee njaareem it mu nekk njaareem di liggéeyal Sëriñ Tuubaa nga xam ne loxo boppam bindal na ci Sëriñ Tuubaa ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yoo xam ne Sëriñ Falloo ko bind ci loxo boppam am na ci kaamil boo xam ne tax jar na ba euh, yaakaar naa Baye Moustapha mi mas nañoo ah, sëñ Abo mas naa ñëw ci sëñ Mouhamadul Makhtar keroog sëñ bi génn kaamil na ko kaamil bi sa baay Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko bindoon nga xam ne keroog Baye Moustapha mi la àndal waaye xoola sëñ Fallou ci yaatu gi ba tax ak ni mel nga xam ne daa demaale ñëpp géew am na ci kaamil boobu bi mu ko bindee ba jox ko Serigne Touba sëñ bi da ko taf ci dënd bi ne ko hakaza lépp mat na waaye sa borom lee nga bindal ko kaamil mu ne ko nag dama koy jaay mu ne ko sa borom laa wax mu ne ko dama koy jaay mu ne ko waa bindal bu noppee ba nga nga wax li nga koy jaayee sëñ Fallu bind kaamil ba ba noppi andil ko sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa teg ko ci dënd ko hagaza sa borom bëgg na ko loo koy jaayee xam nga waxul ci boppam waxul ci meloom dane ko képp ku sukk jébbulu ku la sopp ku mu mën a doon ku la sopp nga defal ko ci téere ci kaamil bii bu fekkee jënd nga ko yaramam araamal sawara nga xam ne njëggalu yàlla la ci yam nga xam ne sëñ Tuubaa nungul na ko it def jooju moom Sëriñ Fallu ci melokaanu yërmande jure ji nga xam ne yàlla tàbbaloon na ko ci Serigne Fallou mu am woowu melo wu rëy mu nekkoon waaye mu nekk koo xam ne it sëñ am euh, ci bi mu nekkee ci kanam Serigne bi bi muy tàmbali li yoon wi baaxoo muy liggéey ak jaamu yàlla melokaan wu rëy yooyu ca la nekk ba mu jaayee ak njuree la mit jënde ko ak taalibe lay tax nit a jariñu da caa nekk mooy sëñ Tuubaa dafa waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dama ko bëgg ba sama xol dara amatu ci place nga xam ne bi man bi xobbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla sëñ Tuubaa dana sama xol bi bëggatuma ci ay naaru góor bëggatuñu ay soxna du ay doom du dara rasulullahi rek a ci nekk waaye gis nga sëñ Fallu it dam ko feeloo nga xam ne sëñ Fallu it dafa wax ne xubbi lahu dahra yuux nii an xubbi siwa sama xol bii man Mouhamadul Fadal boo ko dee jeex da nga ko xool ba mu jeex takk doo ci fekk benn tomb lu du bëgg sëñ Tuubaa te bëgg gi ma ko bëgg nag yes daadu fi kulli xaynin maanaam fraction seconde bu nekk waxtu wu ne may dolli ko bëgg sëñ Tuubaa man sëriñ Fadilu waaye nga xam ne yëmu ca it dafa egg ci ne saf ku du mu waxin la xubbil xadiimi fardan araahu saa yu soog rongoñ sotti ko ñu ne lu tax sa rongoñ gi tuuru nga ne bëgg sëriñ Tuubaa sëñ Fallu nee na loolu moom farata la mu boole ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu rëy la taxawaay bi mooy fexe ba lëf ci yoon wi jëf ju rëy ndax ba muy sanc dëkk boobu Serigne Touba ngi fi ndax Serigne Touba leen joxoon ndigal mook Cheikh Amadou Moustapha ak ñenn ci mag ñi ñu dem sanc ay dëkk sëñ Modou Moustapha sanc Xusnal Maab te moo di tundoo di moom mu sanc Ndindi waaye dundam gépp moom Serigne Fallou mi ngi ko jeexal ci liggéeyal Serigne Touba jeexal ko ci taxawaay bu mag boo xam ne am na ko looloo ko mayoon dëkk bu ci ci liggéeyee dundam gi yëpp foo dem tey ci réew mi dem ko ci ay béréb fekk ci ay daara waaye xoolal dogu gi xam nga nit dana sanc dara waaye dogu sëriñ Fallu dogu gi mooy lan jëpp daara ju mas a sanc liggéeyal sëriñ Tuubaa koy tax mu sanc ko day wax ne daara jum sanc buñ fa dee liggéey bu dem nawet luñ ci ji di ko fa bay bu ca dara naree jàdd liggéeyal sëriñ Tuubaa na mel ni xorom xam nga googu waat googu waat dara danay melut maanaam ñu bari ngi mu wunoo jaayante lool waaye lu may tool yi ñuy bàyyil Serigne Touba bu ci naree dara naree jadd na mel ni xorom nga xam ne Serigne Fallou ba mu daree sanc daara ba bam fii bàyyi koo ci zahir mësta am menn mbay mu gàntal ndax lim dogu ci sëñ Tuubaa ne lu ca nara mooy sëñ Tuubaa na may ni xorom te lépp di dëgg ci moom ca la ko sëñ bi fekk ba ñeent fukki at ak ñeent yoo xam ne ay tonn yi tonn yi tonn la ñuy peese ci daara Cheikh Amadou Fadal te lépp lu mas a ñëw mu yóbbu ko ci mu yóbbu ko ci jumaa ji loolu xam nga dogg gu rëy googu ko yàlla jagleeloon ci melo yu rëy yooyu mu amoon nekk koo xam ne it am na ko koy tagg ne ko yabnul xadimi la si yu doxaa bi fadilina yabnul xadimi la si mahalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaxatuhu nee na sëñ Touba dafa am doom ju ñuy wax sëñ Fallu joo xam ne kenn mës sa wàcc ci ëttam di bëgg dara te amoo ko maanaam lii waykat bi wax du xotti satir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal fa lu ganiyu la nga xam ne fu waay mën a bàyyi ko boo ñëwee ci moom am yitte sëñ Fallu faj sa ajo ba noppi nekk koo xam ne euh, li nga wax léegi ne da daan jañ ay bala loolu day mbir mu yéeme xam nga dafa tagg sëñ Mouhamadou Lamine Baara bi mu taggee sëñ Baara ci ne ko Lefu Yàlla wii kenn dëwandoowu ci yaw laa laa yu jaariika fil maydaani min ahadin fil almi wal juudi aw fi diini wa nasabi loolu sëñ Fallu ko bind na ko yow Mouhamadou Lamine lefu Yàlla wii kenn rawu la ci du xam-xam du juddu du tab du lewet waaye ba mu ko waxee ba nopp ba ko sëñ Baara di delloo sëñ Baara dana ko xat fuqtatal xalqi min ujubin wa min arabin yaa man xalaa xiwhu axlaa min dalabi dana ko yow sëñ Fallu sëñ Baara ko wax moom sëñ Tuuba na ko kawe nga mbindeef yëpp arab yi ci lañ bokk ak ajab yi déggul arab say jikko moo gën a kawe ñëpp daan na ko abu ko kaashifa kurubul mustajiri bihi wa anta misla abi kaashifal kurabi loolu war naa dal suñu xel dana ko njàqare bu masaa am balaa bu masaa am tiitaange bu masaa am sa bàyyee koy wuññi sëñ Tuuba te yow sëñ Fallu yaa doon sa bàyyi loolu sëñ Baara ko bind moom Cheikhul Khadim na ko yow kon yow yaa donnu sa baay ci dindi ay njàqare ak tiitaange te xoola ñii melaw yi ni nii ñu nekkee woon ci doxin wu rëy mu am loolu ko suñ borom jagleele ci doxin wu rëy woowu mu am sëñ Mouhamadul Mamoun Niang ba mu koy tagg yàgg na ci ne ko man waddahu modda minal axyaari wa man jafa modda bil axyaari dane sëñ Fallu saa yoo ko soppee bokk nga ci axyaar yi axyaar yi mooy ñi yàlla tànn maanaam yow li ñuy wax cour de grand nga xam ne génn nga léegi ci ndaw boo xasee yëg ci sa xol ne sëñ Fallou ngi ci yëngu rek yëgal ne yow bokk nga ca gaañu baax yi ak yaare ñen tànn wa man te cour de grand léegi doona tooku ndaw maanaam maanaam sëñ Fallou bu nekkee sa xol bëgg Fallou maanaam bëgg Fallou moom ma nga ca kanam waaw te loolu loolu loolu loolu daa doon li sëñ xaw ma la si yoxe bu nii man taqaba xoola sëñ Tuubaa maanaam lu la wax ne sëñ Fallou nangam rek boo delloo gis lu sëñ Tuubaa wax la awal la si yoxe bu nii man taqaba wala yu faarixul xiyaaru nu xabaa sëñ Tuubaa nee na ku ma bëgg la nga tànn ngay am te doo tàggoo gaa yu baaxe kii di wax ko ne sëñ Fallu ku la bëgg moom wadda xoo xodda minal axyaari ku la bëgg ku nekk bokk ca gaañu baaxee wa man jafaahu nag xodda minal axyaari saa yoo ko noonoo woon ko ginnaaw nee na xamal ne ña yées te gën a alku nee na ca nga bokk waaye boo ko bëggee nag ca ña gën a mat ca nga bokk muy Sëriñ Fadilu loolu doon melaw wu rëy wu yàlla jagle Cheikh Amadou Fadal xajoo gi ñëpp mooy xoolal Sëriñ Fallu ni mu déggee te mën a xajoo ñëpp dafa am bis am kilifa goo xam ne sëñ Fallu dane ko teeg maa gane si gane si ma mu ne ko man Mbàkke damay ganuk sën kilifa gën a ko damay ganuk sën damaa bari taq-taq ak i ayib sëñ Fallu na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig lu woyof na tong ci kaw